Bravo. Bravo. coisa que nós Маши. А? three players. Nice. Bravo. Very nice. Bravo. je selekcija po svakom smislu. Ovo je neviđeni trofej. A? A ovo je dugačka glava. Ovo je jedno pet godina, a? I ja ću više s ove pisma ipak ovaj 2-2-3 može svašta. salto je napravio. Ja, vidiš te dobar. Što mu kuglicu. Skloni malo ovaj... Samo malo izdajte, eto. A ovo je staro. Za još ovakvih snimaka prijavite se na naš kanal klikom na subscribe. Dobar poklad.